भाई एक ही बंदा रह रहा ढंग से मार ले प्लस बल्ले हेल्थ बल्ले हेल्थ बल्ले हेल्थ बल्ले हेल्थ आएगा वो सामने ही है हेल्थ बल्ले हेल्थ बल्ले सामने उसका नेट क्या है और बल्ले और बल्ले किल शाबाश बंदा कितने जोश भाई रिवाइव देगा वो यार मार दे रिवाइव देगा रिवाइव इसे पहले ही पता मत चला उनको रिवाइव दे देगा ओ एक भाई खान टूक रहा है वो सावा सावा एक और मार एक और मार एक और एक और और है वहीं ये कार के पीछे जा कार के पीछे हाँ इस कार के पीछे जा आराम से देगा तो ऐसे देखेगा भाई मार देगा तो चाव जी बैठ के देख बैठ के नीचे किधर गया यार वो और हम्म, वो रहा वो रहा रहा सामने सामने ए, आएगा आएगा वो रहा दे ए रुक जा रुक जा रुक जा ए रुक जा ए रुक जा आ गया दे ले दे ले, दे ले, दे दो बनते हैं यार ये पीछे से आ Pique água, pique tomada. Ei, passa, passa, bate.